Ongi etorri PKP iru kanalera. Hemen, guztiok aukera izango dugu segurtasun informatikoari buruz zertxo baitik asteko. Izan ere, azken urteotan, smartphoneak, tabletak eta ordenagailuak guztion bizitzetan sartu dira. Ziur, ondo datorkizula arriskuak ezagutu eta aurre egiteko teknikak ezagutzea. Mota desbernietako bideoak aurkituko dituzu hemen. Batzuk, gai berriei buruz kontzientzia pizten saiatuko dira. Besteek, gauzak nola egin pausoz pauso irakatsiko dizute, eta bietatik pixka bat dutenak ere izango dira. Informatikari buruz egunean egon zen saiatuko gara, baina beti ere guztiak ulertzeko moduko hitzekin. Hasteko, honako gehiei buruzko bideoak ditugu. Fisina, iruzurra eta estortzioa, Google kontuaren segurtasuna eta ezabatze segurua. Batzuk euskaraz eta besteak gaztelaniaz eginda daude, baina guztiak dituzte azpitituluak bi hizkuntzetan. Bideo bat ikusi eta gero, iruzkinetan zure iritzi austera animatzen zaitugu. Eta gustatu bazaizu, eman laik. Besterik gabe, eskerrik asko harretagatik, eta interesatu bazaizu, arpidetu zaitez.